Min datter, Løgnet Appelgaard. Når folk ser mig på krykkerne, så glemmer de at trække vejret. Den stakkels pige. Den er ikke nogen stakkel. Deres fremtid ligger i kavaleriet, ikke med et eller andet forkrøblet kvindemenneske.